Na casa 2.7, representamos os produtos da nossa, é, da nossa estratégia. Então, tanto agendas de treinos como agendas de refeições devem ser representadas nessa casa com a finalidade de produzir o resultado esperado.